こんにちは今日はね、うん、何でこのキャリーバッグあるかと言いますとあ、ずっとやってやってって言われてたクラブセッティング、うん、リクエストいっぱいあったもんねそうなのそれをねお客様からやろうと <laughs> 思いますはいまあ純ちゃんなに、えー、なんでそんなセッティングなのとかなんか、うん、えー、そうなんだみたいなの、まあ、あった方が私が一人で喋ってるよりもあそうだねなんか、うん、意見がある方がいいんで お願いします。はい。それは何ですか。ドライバーです。もう骨ね。骨、骨骨。まあこんな感じですよ。全部で14本。まあ番手は、うんうん、まあドライバー。はい。4番ウッド。はい。5番ウッド。はい。6番。待ちで4番ユーティリティ、うん、6番ユーティリティ アイアンが 6789P でその下が50度52度58度パダ14本ですこれ気になるそれは何だっけこれは素振りの棒ですこっちも素振りの棒そんなに入ってるのね <laughs> 素振りの棒が2本も入ってるまず、はい、私のドライバーは、うん、エポンわかるエポンわかる 高いやつでしょそうそう言っていいの言っていいエポンなのうんでも多分すごい古いの、えー、こんな形してるんだすごくないなんかもう年季入りまくりだから、うん、7年ぐらい使ってて年季は多分みんな伝わると思うここ見てもらったら映ってるかちゃんと、うん、多分どうなんかどう違うなんかあ柔らかい、うん、なんか長い長い長くない <laughs> 長くて柔らかい そうなんだ長いんだ長いシャフトが、うん、えその顔どうはねなんか丸って感じ、うん、丸だねうんえかあこう何フェイスのさ、うん、角度とかさあでもかぶってるのちょっとうんちょっと開いてるかもえこうな開いてるの開いてるっていうかスクエアかもまっすぐねうんかぶってはないかぶってはないかかぶって感じるうんかぶって感じるへえ ねすごいねいろんなとこへこんでんだけど長く使ってるクラブだからね何回も浮気してこれだから結局やっぱり戻ってくるんだそうなのへえー、もう何回も何何本変えたドライバーそんなに変えてるの変えてるね初期から考えたら多分56本はいってる、ね、そう結構いったね、うん、だけどこいつが一番信頼できるパートナーですただへこみまくりなのでちょっと考えなきゃな次ウッドフェアウェイウッド これは、4番と4番と5番入れてて、うんうん、普通3番じゃんそうだね3番5番とかだよね、うん、でも私は4番の方が浮くし、うん、ミート率がすごくいい、うんうんうん、で3番ともあんま距離は変わんなかったなるほどこれの3番持ってるんですけど、あんま変わんなくて、だからあえて、まあ、ミート率と高さを出すために4番を入れてる、でこれもレディースだから18度、 割と多分普通よりはヤマハねそうヤマハのレディース R これヤマハですヤマハレディース R で4番の子がじゅんちゃんは3かな3号を入れる3号だよね、うん、まあ、年数ないからね4がねそうかもね、うん、でもあんまりやっぱ3番使う勇気が最近ないえでもティーアップしたらうまいじゃんうんティーアップしたら打てる190とか200ぐらい飛んじゃうかもしれない、うん、ね、うん そうだよね、うん、3番だから4番に出るよ私そうだねティーアップしなくても4番だったら打てるんだけど、うん、3になった瞬間に急になんかこう起きてる感じわ、かる結構しかもこうやって振ってこないと振れないのそう当てようとしちゃうからこうやって、うん、もう3番とかになるとリリースしちゃうそう、うん、じゃあもうこうやって打ってくっていうイメージ我慢我慢そう こうやってこうやってタッタッタッタッタッタッタッ演歌みたいだよ映画みたいだよ純ちゃんよかった突っ込んでもらって今はい次いきます、はい、次はヤマハ、まあ、これまた同じシリーズのヤマハの4番ユーティリティと6番ユーティリティはいユーティリティ純ちゃん1本ユーティリティ1本だね5番ユーティリティが入ってるあ間だそう私の間だね、うん 5番ユーティリティは本当にめっちゃ使える5番ユーティリティユーティリティ増やしたらそうだよねすごい私は6番や抜こうかなと思ってるの本当は下探して確かにてかね一回さ、うん、お花畑みたいなクラブセッティングしてみたいんだよねああもう全部ウッド系、うんうん9番ウッド11番ウッドって入れて、はいはい、そういうのいい気がする、うん、合ってると思うでもそれこそアプローチできなくなってくるかも とか8位なら打てる気がするのようんうんうん6はね確かにちょっと抜こうかな私も最近ちょっともう疲れてきちゃうあらなんかさななんかね、ね、疲れてきちゃう、うん、疲れるねうんだって今日もせこいけどさ130ヤードぐらいをさ140かユーティリティからね5番ユーティリティで短く持ってパーンみたいなちょっとオーバーしちゃった そいでもさ楽だよね、楽、うん、まあちょっと脱線しましたが、うん、まあこの相棒の UTT も私は割と得意なんですでこっからですよはいアイアンちゃんアイアンはまたねアイアンあのメーカーが変わるんですよねアイアンはオノフ かなり年季が入っててじゃんこれも長いの使って4年ぐらいかなり長い長いじゃんで女の子の今最新のアイアンで作ってもらってて、うん、あそうなのこの間届いて封開けて打ちっぱなしって、うん、どうだまだコース行けてないなるほどねコース行きたいけどして行けなくてなるほどねで678はいこれのこだわりは、まあ、A シャフト レディースの L よりも少し1段階硬いシャフトを、まあ、純正であるんでそれを入れてますでもアイアンでも悪くないよね全然なんかなんかさ、うん、ウッドはね下を長く取れるのよ、うん、ああわかる、うんうんうん、こう長くいけるのに、うん、アイアンだとね急にこうやってなっちゃうのよああなってるかもねそれ練習してんだけど、そうするとタイミング合わないんだよねアイアンを長くしようと思うと、うん 下をね、うん、そうするとタイミングが合わないアイアンどうやって打つんだろうねでも純ちゃんアイアン得意じゃん、うんうん、ウッドこそグーって下曲がってして、ねうん、私は打てるけど、うんうんうん、短いし、うん、あの擦れる部分も短いからアイアンをさグーって長くするとさ、うん、あれなんかちょっと違うぞみたいなでなんかなんかあってなっちゃうわけね その出だしを長くするのが苦手うんこうね低く上げて、ね、そうそうそうそうそう、手でヒュッて上げないで、うんうん、こうやってグーッて左手一本さ、グーって上げるのがちょっと苦手だねなるほどねだからヘッドの軽さもあるのかなと思って、ね、あまりにも軽いから、うんうん、ちょっとこうまあ練習します練習だね、はい、次ウェッジ、うん、反省会みたいなクラブセッティングの話じゃなくてなんかもう自分のクラブの悩みみたいな、まあ、そうだね悩み話みたいな はいウェッジはいウェッジは何どこのメーカーですかこれヤマハですあヤマハなんだメンズメンズドライバーとウェッジウェッジのヘッドとシャフトはメンズメンズ仕様っていうかまあ、レディースのシャフトを使ってほんほんほんほうほう、ね、これはリミックスヤマハのリミックスですすごい鉛張ってますねアイアンはさだって軽くしてんのにさ めっちゃ超重いんだよ重くしてるんだね鉛張ってでなんだろうねでもいいんでしょいいのこれ触れるのそうなんこれね全然苦手じゃない、うん、へえんかお母さんのクラブって本当難しいよ、バンカーは58度58度、うん、これで65ヤードまで打つうん58度で65ヤードまで打つでこれで52度で80まあ80から80から85まで、うん でこれで90だからこの間がわけわかんないそれは何 50, 50度50度で90意味ないでしょ52度で80ぐらい打っちゃう、うん、85とかもじゃあ本当はこれじゃないんだよ48度とかのもいいよねそうだねそうなの、これちょっと間違って分かってない100は P100 は P で打なこれ100飛ばないああ飛ばないよね飛ばないエッジで飛ばないよね、うん、なんだろうね P は105とか飛ぶけど、うんうんうん、飛ばそうとなんか飛ばるよねだから50度と P の間が空きすぎてるでもさなんかウェッジもあれなんだねシャフトはスチールじゃないんだねカーボだよね、うん、パターは、うん、はいオデッセイ、うん、ホワイトボットホワイトボットのこれ何型っていうのこれ何型マレットマレットなんだマレットだけどスパイダーではないでしょ角角型 猫型猫型あ猫ねうん猫型だうんオデッセイの猫型 <laughs> オデッセイの猫型を使ってどんだけ知らないのって感じだねはいで、シャープ7かな確かシャープ 7? うん何それなんかそういうのがあるんだよねオデッセイのプロホワイトホットプロシャープ7みたいなあ多分センターシャフトだからなんかさ短くない短いよ短い やこれ短いでしょ心ちゃんにしては短いんでしかもすごい斜めに入ってる気がする、でもさ、ま、真ん中にあるとよくないいいだなんで短いから私さめっちゃ広げるじゃんあはいはいだからねいいのそうなのだって足広げてちょうどいいから、うん、だってこれでこうやってるともう短くてもいいんじゃない、うん、うんうんうんうんうん田中さ心のモルフクラブの